Meu filho quebrou seu telefone de propósito para poder ganhar um novo. Não posso dar outro para ele, mas não posso deixá-lo sem telefone, pois não é seguro. O que faço?